Jubilación anticipada con 100% da prestación sen penalizar con máis de 40 anos cotizados. Queremos recuperar tamén o subsidio para maiores de 52 anos. O pleno funcionamento da lei de dependencia. farmacéutico e restablecemento dos dereitos sanitarios. E, por suposto, a reducción da brecha de xénero das pensións. En definitiva, amigos, reclamamos pensión para la cidadanía que puedan garantir una vida digna. El lembrade, a unidades hay a victoria, No o 0,25%. E Viva a loita dos pensionistas. A continuación, teñen a palabra outros membros da coordinadora da plataforma, Por tanto, Rafa Aguirre, incorpórate. Hola, boa tarde xa estamos aquí, xa estamos en marcha. Está claro que conseguiron algo que non tiña planificado, poñernos en marcha todos. Estamos en marcha nosotros, está en marcha a nosa coordinación e xa vai sendo hora de que eles vayan marchando. Ese é o, o plantexamento. Estamos aquí os pensionistas que estamos vendo como o goberno adopta medidas que tenden a facer cada vez máis baixos as nosas pensións nos incrementan un 0,25 en contra de toda lógica. Eh, estamos aquí aquellos que dentro de nada a cobrar las pensiones y estamos viendo cómo van a meter un factor que ellos llaman un factor de, eh, de resistencia, un factor de garantía para, su, para subsistencia del sistema de pensiones. Eh, sin embargo, nosotros le llamamos factor de pobreza. Estamos aquí aqueles que somos máis novos, aqueles que son máis novos, mellor dito, que eh, van a conseguir o que non teñen nada claro que vayan ter uns, unas pensións dignas no futuro. E estamos aquí moitas mulleres e moitos xóvenes que estamos seguros e moita xente, moita xente que ni siquiera tivo acceso ao sistema de pensións. E estamos aquí para defender un sistema de pensións mínimo digno e solidario. Queremos que ese goberno que se atreveu a poñer en marcha todo ese sistema de apagar o sistema de pensiones, de, de facerlo decrecer, marche. Queremos que se modifiquen as políticas, queremos que se dependan líneas de apoio ás pensións, líneas de pensións que signifiquen a seguridade, a dignidade e a solidaridade entre todos os traballadores. Para eso tenemos una coordinadora que está puesta en marcha. Nos reunimos aquí el día 22 pasado, reunímonos a una asamblea el día 6 de Carballo Calero, hicimos ya varias reuniones de coordinadora y ahora estamos aquí esta magnífica manifestación. Tenemos que seguir con ese trabajo. Apuntádenos, eh, os vosos contactos para que podamos comunicar con vosotros. y seguimos sigamos adelante hasta conseguir que o sistema de pensións digno, un sistema de pensións solidario, un sistema de pensións que garantido se poña en marcha. Vai ter a palabra agora o compañeiro Nicasio. Bos días, nenos e nenas de Ferrol. Digo nenos e nenas de Ferrol porque nos toman por nenos os do Partido Popular. A máis nos toman en serio cando chega a festa da democracia que din eles cada, cada, cada 4 anos. Entón, temos que ser maiores cada 4 anos, ahora e sempre. Por eso estamos na loita. Se cachondeu nosa, a ministra leva 5 anos aplicándonos o 0,25. 5 anos de pobreza. E ainda encima ten o desfachatez de decirnos o 29 de agosto deste ano que os traballos que se crean agora son mellores que os que se destruyen cando nos teñen unha reforma laboral que leva aos xóvenes a precarizarse e que non cubren as pensións cos que xa estamos pensionistas. Ese é o que di o ministro, ese é o que di o xor. A esa xente hai que votarla, pero non promove cando chega a festa da democracia. Hai que votalos cunha vez, cunha patada no cu. A eles é que respaldan esas políticas, como os de Ciudadanos, que son o mismo Cordeiro, con novas rodas para a dereita. A eses hai que votalos. Eses son os que temos que votar os que Temos que seguir organizados na coordinadora. En este país, o 20% máis pobre deste país a máis que recibe dese mal chamado recuperación económica o 0,1 mentras que unha parte do, do, do, do IBEX 35 en 19 familias recolle 97.000 euros, 97.000 millóns de euros para as súas arcas. Hai dinheiro claro que hai dinheiro o que hai que repartir é a riqueza. 80% dos traballadores pagamos a este Estado e recibimos a carta merda. 80% do IRPF o que cubre as arcas do Estado. Hai que facer unha reforma fiscal hai que meterlle má a banca, que nos deben cartos. Nos deben os cartos eles. Hai que meterlles má. Dicen que fazemos políticas que non son verdadeiras. Si son verdadeiras, o que non teñen huevos é a meterlle má a que lle teñe que meter má. Porque traballan para eles, non para os outros. E eh, nos temos que acordar, cando chegue a festa da democracia, o que temos que votar. Nos temos que acordar, teñen que recibir un pau bon. Os chavales Os chavales non poden estar na precariedade. As brechas salariales con mulleres non poden ser, porque nos van a instalar o plan de estabilidade para 1 de xaneiro. E o plan de estabilidade eleva que canto máis vivades, menos vades a cobrar. Queren que morramos? Pois non nos vamos a morrer. Vamos dar expectativa de vida, e vamos dar guerra, que se entere Os pedimos desde a coordinadora Imos sin eles porque a loita non queda aquí. Mirad, outro día no Parlamento, primeiro engaño que foi Raxoi é que está ali a súa propia voluntad. No! Estás porque te, te invocamos a xente na calle a estar aí no Parlamento. Primeira mentira. E quere despois chantajearnos cos presupuestos generales do Estado. Unhos presupuestos que non teñen para a dependencia, que non teñen para a sanidade, que non teñen para mirar os asuntos sociales. Ese é o chantaje que nos queren facer. Hai carto para eso por moito máis. Ou o 0,25, os 1.600 millóns que fan falta para cubrir o IPC para un Estado unha merda. É unha merda porque nun Eurofighter vale 5.500 millóns de euros. Medio avión cubre as pensións. Medio avión que non hai cartos? Como, como que non hai cartos? Como que hai cartos para xuguetes de guerra? Para que carallo queremos os tanques novos? Para que queremos pagarlle a alta mala 2.700 millóns de euros? Claro que hai cartos, non vale a publicidade dos medios de comunicación, os seis burrus económicos que salen dicindo a ver de onde carallo quitamos os cartos. E quitan economistas de renombre. Non fai falta economistas de renombre, algún subeu o 10%, o 12%, o máis o 10%. Non fai falta economistas. O sufrimos nas nosas carnes. Por lo tanto, para deixar de ser nenos e nenas, me despido vosa, para que seamos maiores, para que nos entendan que non nos van a vacilar, o día da festa da democracia hai que votarlos nunha patada no cu.